туруктуу күчтүн жумушу күчтүн модулдарынын жылушуунун жана бул векторлордун ортосундагы бурчтун косинусунун көбөйтүндүсүнө барабар си системасында жумуш бирдиги джоуль эгерде бурч нөлгө барабар болсо анда жумуш күч менен жылуушуунун модулунун көбөйтүндүсүнө барабар болот эгерде бурч түз болсо анда иш нөлгө барабар эгерде бурч ачылган болсо анда жумуш терс болуп саналат жана күч менен жылышуунун модулунун минус көбөйтүлүшүнө барабар